Hellcat. Tinggal satu lagi yang gue gue review. Wherever they run, I will. Ah. Yuk, ayo bisa yuk. Ayo, gue aim gue bagusin lah coba. Reload. Round B. I have to fight. Need healing. Need healing. Reloading. One down. Here. Reloading. Wow. Spike down B. Three. Enemy spotted B. I have the spike. kok kok pada mati anjing anjing. bola Jangan scan jangan. Last player standing. Depan depan gue semua. Itu belakang tong itu kayaknya. 30 seconds left. Iya, nih anjing. Mati sama ayam, Cok. Revealing area. Limit ya? Hmm, cowok, cowok mesin kan anjing. Kalau jatuh, gua. Ah, Anas dan eh si bukan gua aja anjing. Gua di bawah, eh, gua di belakang. Ya Allah. Nice. Surprise, motherfucker. Last player standing. One enemy remaining. Scan, scan. Revealing area. Found them. Nah, Stop it. Get some help. Nah, itu. Itu. Nice, jago. Nice lah. <laughs> Aduh. Aduh. Enemy spotted B. Scanning ahead. One dead. Paksa tuh. Wall race. for you. Shock dart. Deploying drone. Here. One enemy Good remaining. Attack. Enemy spotted. B. Here. Shock dart. Mati kamu nak. Oh. Reloading. They will die. Scanning ahead. Oh. Enemy spotted. There they are. killed. Here. One enemy remaining. Deno, Deno. Enemy spotted me. Here. Saya dimajuin gila. Udah mati anjing. Gua nggak tahu anjir, gua kira di, di ini yang di kiri. Let's get these. Aduh, sa. Goblok. Reloading. Are hmm, jaga jaga sini juga jangan. Tentu jaga ya. You should run. dead. Yeah, I'm Last player standing. One enemy remaining. Nice, nice, nice. Yeah. Wow, tay, tay. Wait. What the fuck? I'm below. What? <laughs> your head. spike down. Spike down B. I have the spike. Reloading. They will go. Shot done. Reloading. Resist. Deploying drone. Reloading. Rồi bả sẵn rồi. One enemy remaining. Revealing area. Where? di mana ya? Weh, di What the fuck? Where? deh? Di mana sih, Ji? Ya pada mati anjing. Scanning ahead. Shock dart. Buset, pusing gue latihan nih. Take flight. Enemy. Enemy down. Wah, gampang kali musuhnya. Reloading. Enemy spotted. Oh. reloading ah, One enemy remaining. Nice Oh, nice. Revealing area. Enemy spotted me. Shot done. Ah, Stop it. Get some help. Anjir. Pala anjing gua. Gua ngasih pala. Balik kalian dulu anjing. Ini ngapa masangnya di dalam aja? <laughs> Sampai masang sih? rid of Night night. One enemy remaining. You are a boulder. I am a mountain. Surprise, motherfucker. Enemy spotted B. Reloading. One enemy remaining. Reloading. Matiin Jan. Darahku tinggal 10. dia dia jadi apa ini? Pengen. Pengen. Anjing tolol. Tolol. Fuck. Kamu gua ampas. Shock dart. Oh, dia mah. Lanjut. Kita ambil. Aduh, udara gue tinggal segini lagi. Ulti, ulti. Anjay. Surprise, motherfucker. Stop it. Get some help. En enemy down. Dua lagi dong, dua lagi. Itu ya Allah darah ya, gue tinggal segini lagi woi nggak tahu one enemy remaining bisa tuh tinggal satu lagi oh dia no standing ahead nggak tinggal ah, nice game Uh, dia mati. Multiple enemies A. Revealing area. Spike. Ya nempelnya di situ ya. Ah, lompat ini. Here. Here. Nowhere to run. Belakang, belakang, belakang, belakang. Kalian jaga belakang aja. Woi anjing. Ayo eh, bisa yot. Mati eh kada. <laughs> Kali mati jatuh. Wah. Fire in the hole. Cabut yot. Oh nice. Last player standing. Dia dia dia. Aduh, tai. Gue gue udah udah punya pirasat dia tuh pasti naik ke atas. Makanya itu gue mau Ya, ya, ya ada step aja. Udah sempat tadi. Dung dung dung. Kena semua nih scan gue nih. Scanning ahead. Tel. Oh, kan. <laughs> Kena semua kan. Tahan yuk. Awas. Dia ngebokok malah mati ya. Oh dia mati anjing. Ayo tahan. Mana sih? There anything ಅಡಿಕೆ ಸಾಯಿ Here. Blocking sight. Last player standing. Thirty seconds left. Spike planted. Ya. Satu lagi loh. Satu ah. lagi kenapa? Ya ayo. Scanning ahead. Sound. Iya. gua akan kena mampus kena scan gua. Reloading. Oh, apa Ada bokong anjay ah, anjir bener ada ituan bang c. oke oke oke Nice one. Tahu, tawan dong. Last player standing. Tinggal tiga lagi. Tinggal tiga lagi. Spike planted bisa eh, kesempit kali. Nope, nope, nope, nope. Ya. Ya Allah ya. Allah. Kita ketarik. Scanning ahead. Found them. Oh, rame sekali. Bagaimana bisa belakang semuanya? Pada kenapa pada bokong semua sih aneh banget dah gua mah. remaining. Nice. Spike down A. lagi sih Anjas. Nice. Ngedas-das gitu. Full. Revealing area. Found them. Jing emang banyak banget Take flight. Di A banget lu sumpah. dibokong ngebokong pada mati semuanya shock dart ngentos kaget gua <laughs> Jangan mita aja. Scanning Jangan kebe jangan kebe. Iya, Dewi. Spike planted. Serius Jan? Jadi Oh dia di atas itu oh, bang. bangsat iya. emang Di atas itu Karim Dervish Adios Ji, Ji, di atas itu Ji, lu tembak aja Oh meninggal Last player Wah. standing Susu kena pala nih. Revealing area A a a a a a a a a Cocok, jangan lihat belakang semua anjay. Spike planted. Scan dia. Telu My ult's not ready. Reveal oh, anjir pada di atas semua bangke. Healer down. My ult's not ready. Deploying drone. Gua nge-drone dulu. Ah, anjing nggak nggak mati lu. Last player standing. Cok, kalah. Ayat, ayat. Out to the low. One enemy remaining. Ayat. Wah, habis habis habis. Dekat. Wah. Anak, cabut cabut cabut cabut. Hati. Scanning ahead. There they are. No. Holy shit. Spike down A. Çok dar Reloading. Reloading. Masuk. Sudah. Maju Jan. Talu talu. Take flight. You should hmm. run. Gua gua gua ngedrone dulu ya. Oh, Spike planted. Tuh tuh Ji, tuh Ji. Kena Ji. Tapi Wah anjir dia multi ya. Babi emang. Aduh. Ah, majun Jan. Aduh, gua makin da jadi ginian. Da darah gua anjing 17. Lihat. Nice. Maju. Last player standing. Kita mati Jan. Fix yakin gua. What the fuck? Wah, iya gua lupa ada Gijo ya ini. Scanning ahead. Found them. Masih di sini juga lo anjing anjing ya. Astaga ngapain dia kebeco? Aduh ya Allah. gua open gua gua gua, gua open nah, wait wait ada situ ah nice nice nice nice spike down A Surprise, nih nih nih di, di, di belakang tembok di belakang tembok wait anjing ah ini mana revealing area one enemy remaining shut that. Thirty seconds left. Gue maju ya. Eh, bebas. Ten seconds left. Revealing area. Gun here. Gun here. On kan, pasti dia naruh itu anjing. Anak anjing, contoh contoh anak anjing. Player standing. Goblok anjing, mana shot? Udah, udah, udah gue scan. Oke. Okay. Spike planted. Wah. You will not kill my <laughs> My ally. Oh, nice jam. One enemy remaining. Sabar ji, sabar ji. Wait, ah, nggak jadi, weh. Last player standing. Oh, Clutch. Oh, Spike planted. job! Ah, aku menang cok. Jadi. Ah, bisa je. Aduh. Jadi kombekin ya anjing. Three. Matikan bener banget gue mah. Ah bener banget anjir anjir lu lihat apa sih? Ya ilah gue mah gue jaga di B pada mati mulu kan? Enggak, nggak maju, kata gue gue ah. Spike planted. Last player standing. what rame uh. Enemy Scanning ahead. Nowhere to run! Reloading. Ajuin Jan. Spike planted. Ah, udah nggak bisa. Last player standing. Dia ya, ngedep aja di situ. Okay. What's this? win. Tai, tai comeback gini anjing. Ya, ya Allah.